هل لديك طفل بعمر الروضة؟ ما هي البيئة المناسبة التي تستطيعين أن تأتمنين طفلك فيها؟ تعاني كثير من الأمهات من القلق على أطفالهن حتى لو سجلتهم في أفضل رياض الأطفال هل طفلي بخير؟ هل يستطيع أن يجاري زملائه في التعليم؟ هل يستطيع استيعاب المنهج؟ هل ابني ذكي بما فيه الكفاية؟ ولكن هناك سؤال آخر مهم يجب أن نسأله هل أطفالنا مستمتعين بالعملية التعليمية؟ النظام التربوي التقليدي يعتمد على نقل معلومات متشابهة من رأس المعلمة لرأس الطفل وكأن كل طفل عبارة عن منتج يجب أن يتخرج من الروضة على هيئة واحدة ومواصفات محددة من قبل وغالبا ما تستخدم المعلمات أساليب معينة لترغيب الأطفال بالتعليم مثل لصق نجمة بعد الإجابة الصحيحة ولكن في الواقع فإن الأطفال ليسوا بحاجة لحافز كي يرغبوا في التعليم فهم فضوليون ومحبون للتعليم بفطرتهم والدليل على ذلك تعلمهم الكثير من الأمور قبل دخول الروضة مثل النطق المشي اللعب والمزاح إذا كيف نستثمر الفضول الطبيعي للطفل؟ أولا التعليم غير المعياري وبدلا منه التعليم الذاتي الذي يكون فيه الطفل هو المسؤول عن تعلمه ثانيا جمع أعمار مختلفة في صف واحد حتى يكونوا كأسرة وتسنح الفرصة كي يصبح الطفل الأكبر قائدا ويستفيد الطفل الصغير من خبرة الأكبر سنا وحيث يجلس طفل يتعلم الآحاد مثلا بجانب طفل يتعلم العشرات وبجانب آخر يتعلم المئات وسوف تكون النتيجة أنهم سيتمكنون من رؤية ما كانوا عليه بالماضي وما سيكونون عليه بالمستقبل وبالنتيجة ستحافظون على اهتمام أطفالكم بالحياة وتفاعلهم معها واستمتاعهم بالتعلم تفضلوا بزيارة روضة الشروق